پشاور دنیا کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اس لیے اس سے ملنے والے بعض آثار تقریباً آٹھ ہزار سال پرانے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس شہر کو دراؤڑوں نے آباد کیا تھا دراؤڑوں سے آریوں نے اس شہر کو چھینا اور اس شہر کو فتح کیا ایک روایت کے مطابق اس شہر کو شری کرشنا نے آباد کیا تو شری کرشنا کا جو دور ہے وہ تقریباً تین ہزار دو سو اسی قبل از مسیح ہے اور اس حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ کتنا پرانا ہے یہ دور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت پشاور شہر آباد ہوئے تقریباً پندرہ سو سال گزر چکے تھے دراؤڑوں سے آریوں آریوں سے یونانیوں یونانیوں سے پارسیوں خوشانوں ہنس ہندیوں ساسانیوں افغانیوں مغلوں سکھوں اور انگریزوں کے ہاتھ یہ شہر فتح ہوتا چلا گیا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یروشلم کے علاوہ اب تک ایسا کوئی شہر نہیں جو اتنے سارے قوموں کے زیر تسلط رہ چکا ہو تو آئیے ذرا اس کی جغرافیائی اہمیت دیکھ لیتے ہیں اگر اس وقت جغرافیائی اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ ایک طرف پشاور وسطی ایشیا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ریاستیں موجود تھے وہاں سے سارے راستے ترکی کو اور ترکی سے پھر یورپ میں وہ سارے راستے داخل ہو جاتے تھے دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس کے جنوب مغرب ساؤتھ ویسٹ میں ایران آباد تھا تو ایران سے پشاور تک ایک راستہ موجود تھا کیونکہ بلوچستان خشک علاقوں کی وجہ سے وہ لوگ دریاؤں کے ساتھ ساتھ سفر کیا کرتے تھے کیونکہ دریاؤں کے راستوں چھوٹے چھوٹے قصبے آباد تھے اور ان قصبوں میں دوائیاں ملتی تھی اور لوگ بالا خانوں میں آرام کیا کرتے تھے اور اس لیے وہ ایران سے پشاور اور پشاور سے ایران کے راستوں سفر کیا کرتے تھے پشاور ہر دور میں بادشاہوں کے لیے اور تاجروں کے لیے ایک تجارتی مرکز رہا ہے اور تجارت کرنے والے بڑے بڑے تاجر جزیہ بھی دیا کرتے تھے یعنی ٹیکس دیا کرتے تھے تو اس لیے بادشاہوں کے لیے یہ شہر فتح کرنا بہت لازمی ہوا کرتا تھا تاکہ وہ بادشاہ یہاں سے جزیا یعنی ٹیکس جمع کر کے اپنے ریاست میں کام لائے جس سے فوج مضبوط بن جائے اور معاشی طور پر وہ ریاست مضبوط ہو اس وجہ سے ہر فاتح نے پشاور کو فتح کیا اور ہر فاتح نے پشاور شہر کو تباہ کیا سوائے انگریزوں کے انگریزوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد تباہ نہیں کیا بلکہ اس کو مزید آباد کیا سکھوں کے دور کا اگر اندازہ لگایا جائے تو رنجیت سنگھ نے اٹھارہ سو چونتیس میں اس شہر کو فتح کیا تھا اٹھارہ سو چونتیس میں جب رنجیت سنگھ نے یہاں پشاور کو قبضہ قبضہ کیا اور پشاور کو فتح کیا تو اس نے اپنے ایک اٹالین دوست ینگ بیپتس کو پشاور کا گورنر بنا دیا پشاور کا گورنر بنتے ہی ینگ بیپتس نے اپنی فیورٹ قسم کی عدالتیں یہاں پہ لگا دی اور اس کے لیے بہت سخت قسم کے سزائے متعین کیے جیسے کہ کسی نے کسی کا چیز چرایا ہو یا ینگ ان کو موت کی سزا دیا کرتے تھے روزانہ کے حساب سے یہاں پر نو سے دس لاشوں کو لٹکا دیا جاتا تھا جس جس گیٹ گیٹ کے سے وہ لاشیں لٹکی رہتی تھی وہ گیٹ گور گٹری کی جو مغربی گیٹ ہے یہاں سے وہ لاشیں لٹکائی جاتی تھی اور نو سے دس دن تک وہ لاشیں یہاں پر پڑی رہتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گئی اور اس خوف کی وجہ سے اس جگہ کا نام گور گٹری پڑ گیا جس کا مطلب ہے قبروں کی کٹری اس سے پہلے اس کا نام باغ ہوا کرتا تھا کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ہر دور میں تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ شہروں کے نام بھی بدلتے چلے آ رہے ہیں بادشاہوں نے اپنی ہی تشہیر کے لیے شہروں کے نام بدل کر دیے اور اگر پشاور کی طرف دیکھا جائے تو پشاور کے تقریباً بیس مختلف نام آپ کو مل جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کئی نام تبدیل ہوتے گئے جیسے کہ کسپتھورس پارسپورا پشکبور کبور پور پرش پور پش کلاوتی جو کہ اکثر کتابوں میں یہ چار سدہ کا نام ملتے ہیں لیکن یہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب پشکلاوتی پشاور کو بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد پرش پورا پرش پورا کا مطلب ہے دا سٹی آف مین کشاڑوں کے در میں یہ پشاور دار و خلافہ بنا دیا گیا تو اس لیے اس کا نام پرش پورا رکھ دیا گیا پرش پورا تقریباً ایک ہزار سال تک پشاور کو کہا کرتا تھا جب نو سو اسی میں افغانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت اس کا نام پرش پورا تھا اور انہوں نے بھی اس کا نام بدل ڈالا اور مغلوں کے دور میں اگر مطالعہ کیا جائے تو ظہیر الدین بابر کے دور میں اس نے اس شہر کا نام باغ رام رکھا تھا اور پھر اس شہر کا نام ایک وقت میں پاروں پر راستہ بھی رکھا گیا ایک زمانے میں اس کا نام پشاور دن بھی ہوا کرتا تھا لیکن نادر شاہ اور سکھوں کے دور میں اس شہر کا نام پشاور تجویز رکھا تھا لیکن اصل ریکارڈ یہ ہے کہ سکھوں نے اس کا نام پشاور رکھا پشاور کا سنہرا دور پشاور کا سنہرا دور وہ تھا جب کشانوں نے اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا یہ جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں اس کو محبوبہ کی ڈیری بھی یہاں کے لوگ کہتے ہیں اور شاجی کی ڈیری بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت پرانا گاؤں ہیں بہت پرانی ڈیری ہیں کچھ ایسے وقت بھی گزرا ہے یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں کنشک کا دور کنشک ایک بادشاہ تھا جو کہ یہاں پہ ایک بہت اپنے عروج پر تھا تو جنہوں نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سی اسٹوپا بنائی تھی کنشک نامی بادشاہ نے اور وہ اسٹوپا اسی مقام پہ ہی تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوپا ختم ہو گیا کنشک بدھ مت کا ایک پیروکار تھا اور اس کے پاس سدھارتھ گوتم بدھ کے دانت بطور تبرک موجود تھے شاہ جی کی ڈیوری جو کہ کنشک نے بنایا تھا یہاں پر ایک ہاں۔ وقت بہت بڑا سٹوپا ہوا کرتا تھا یہ سٹوپا آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے گر گیا تھا اور تباہ ہوا تھا یہ سٹوپا تقریباً پانچ سو فٹ بلند تھا کیونکہ یہ سٹوپا زیادہ تر پیتل کے لوہے سے بنا تھا اس لیے یہ آسمانی بجلی کو آسانی سے پکڑ سکتا تھا اس سٹوپا کے گرد ایک مناسٹری بنائی گئی تھی اور وہاں اشپا گھوش کی سربراہی میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ منکس ہوا کرتے تھے اور یہاں ایک متبرک چشمہ بھی موجود تھا یہ جو اس وقت میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے تھے یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا کنواں ہوا کرتا تھا جو کہ اب اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ جو علاقے کے مکین ہیں ان کے بارے ان کے مطابق یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو پرانے زمانے کے گھوڑے تھے وہ یہاں پہ پانی پیا کرتے تھے اور لوگ سفر وغیرہ سے آ کر یہاں پر آرام کیا کرتے تھے چوتھی صدی میں وائٹنز نے اس شہر پر حملہ کیا اور اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی وجہ سے اس سٹوپا کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا اور وہ سٹوپا تباہ و برباد ہو گیا اور شاہ جی کی ڈیری میں یہاں مقامی لوگوں نے ان کے عقیدے کے مطابق یہاں مرد دفنانا بھی شروع کر دیے اور پہلے ہندو کے دور میں یہاں مردوں کو جلایا بھی دیا کرتا تھا اور یہاں پر آج بھی برگزیدہ لوگوں کے مسارات موجود ہیں آئیے میں دکھاتا ہوں